चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले ओके सर हाँ। कर दिया सर कर दिया चलो ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है inter company owning next topic regarding inter company owning आपसी कंपनी देता कई बार क्या होता है कि जब दो कंपनियां आपस में मर्ज हो रही होती हैं या मेजमेंट हो रही होती हैं तो उनमें आपसी कंपनी देताएं भी होती हैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि जैसे किरियाना स्टोर है जैसे किरियाना स्टोर है एक व्यक्ति का होलसेल का बिजनेस होता है और दूसरे का रिटेल का बिजनेस होता है होलसेल वाला जो है वो रिटेल वाले को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान बेचता है और कुछ उधारी भी आपस में हो जाती है कुछ सामान उधार में बेचा जाता है या उधार में खरीदा जाता है या कुछ ऐसा आपसी देताएं हो जाती है तो सेम स्थिति यहाँ पे हमारे पास है कंपनी की स्थिति में होगी जब दो एक तरह का व्यापार करने वाली फर्में होती हैं उनमें आपसी कंपनी देताएं भी होती हो सकता है कि किसी ने किसी से सामान परचेज कर रखा हो हो सकता है कि किसी ने किसी को कोई लोन दे रखा हो या हो सकता है कि अन्य किसी तरह की ट्रांजेक्शन उन दोनों के बीच में रही हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे जितनी भी कंपनी की आपसी देयताएं होती हैं उनको कैंसिल करने के लिए कार्यवाही करते हैं कैंसिल कैसे करेंगे सबसे पहले हमारे पास आता है डेटर के संबंध में आपसी कंपनी देताओं में सबसे पहले अगर बैटरी या करियर मान लीजिए अब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को सामान बेच रखा है एक कंपनी ने दूसरी को सामान बेच रखा है आवाज आ रही है क्या साफ आ रही है जी आवाज साफ आ रही है ना आ रही है सर ठीक है एक कंपनी ने दूसरी को सामान बेच रखा है तो हम्म। उस कंडीशन में दूसरी कंपनी क्या हो गई पहली कंपनी की डेटर बन गई दूसरी कंपनी ए और बी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ मान लीजिए ए कंपनी ने बी को सामान बेचा हाँ तो ए कंपनी तो क्रेडिटर हो गई लेनदार हो हम्म। गई और बी हाँ कंपनी तो वो क्या बन गई डेटर बन गई उतने रुपये तो सामान हम्म। उधार में बेचा हुआ है तो दोनों अपनी अपनी पुस्तकों में क्या दिखाएंगी एक तो अपनी बी के नाम से अपनी पुस्तकों में क्रेडिटर के नाम से दिखाएगी और दूसरी जो वो बी कंपनी जो है वो ए को अपनी पुस्तकों में एक तरीके से सॉरी uh, uh, हाँ हाँ ए कंपनी को क्रेडिटर के रूप में दिखाएगी और ए कंपनी जो है वो बी को कैसे दिखाएगी डेटर के रूप में हाँ तो हम्म। ऐसी कंडीशन जहाँ कहीं भी होती है वहां हम क्या करते हैं आपसी कंपनी देताओं में जो जितना माल बिक चुका है वो तो ठीक है हाँ सर जितना माल बिक चुका है वो तो ठीक है मान लीजिए बी कंपनी ने उसमें से माल बेच दिया जो जितना माल बिक चुका है वो तो ठीक है शो के लेकिन जो माल नहीं बिका उसके लिए क्या करेंगे उसमें अनरिलीज प्रॉफिट हमारा होता है अनरिलीज प्रॉफिट होता है उसको हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे दोनों कंपनियों के प्रॉफिट में से उसको लेस किया जाएगा और दूसरी चीज आपसी जो डेटर और डेटर होते हैं वो भी आपस में कैंसिल कर दिए जाएंगे तीन चीजें हैं समझ में आ रही है ना कि भाई अन... सबसे पहले अन... सबसे पहले तो ये देखो कि ए कंपनी ने बी को माल बेचा हाँ सर ए ने बी को माल बेचा उधार में बेचा हम्म। है उधार में बेचा है अब जितने रुपए का माल बी कंपनी बेच चुकी है उसमें से उसके लिए उसने ए कंपनी को पेमेंट कर दी होगी हम ये मान के चलते हैं हाँ जी ठीक है तो हाँ पेमेंट अगर हो गई तो उस कंडीशन में जितने के डेट या क्रेडिटर बकाए रहते हैं दोनों कंपनियों की आपसी देयता के रूप में दोनों ही कैंसिल किए जाएंगे जब डेटर और क्रेडिटर का आपस में जोड़ करेंगे डेटर का आपस में जोड़ करेंगे क्रेडिटर का आपस में जोड़ करेंगे दोनों कंपनियों के जोड़ के हम दिखाते हैं तो उनमें से जो आपसी कंपनी देता होती है वो क्या कर दी जाएंगी लेस कर दी जाएंगी क्योंकि उन दोनों के डेटर और क्रेडिटर आपस में एक दूसरे दोनों कंपनियां आपस में थी ठीक है हम्म। और जो बिना बिका हुआ माल है उसमें हमारा क्या है अनरिलीज प्रॉफिट पड़ा है भाई ओबियसली एक अमेजमेशन से पहले की जो स्थिति होती है उसमें कोई भी कंपनी अगर कंपनी व्यवहार करती है तो उसमें अपना प्रॉफिट जो वो शामिल करके ही सामान को बेचती है यस yes, सर ठीक है तो जो प्रॉफिट हाँ उसने शामिल किया अभी तक जो रिलीज नहीं हुआ है वो प्रॉफिट हम क्या करेंगे लेस करेंगे पॉइंट आ रहा है समझ में यस सर ठीक है इसके लिए हम क्या क्या एंट्रिया करेंगे सबसे पहले ये देता है cancellation of the inter company debtor and creditor debtor and creditor की कैंसिलेशन के लिए हम एंट्री करेंगे sundry creditor account debit to sundry debtor account debtor yes sir का हमारा डेबिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा क्रेडिटर का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे डेबिट तो कर देंगे sundry creditor account debit to sundry debtors debtors same इसी yes, तरीके से बिल ऑफ सेम इसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हमारी ये स्थिति हो सकती है अमन अपने आप को म्यूट कर ले कुछ देर के लिए सेम यही स्थिति हमारे लिए बिल्स पेबल और रिसीवेबल की स्थिति में हो, हो सकती है डेटर और क्रेडिटर जिनके लिए हमने बिल रिसीव किए हैं या बिल पे किए हैं उनकी भी आपसी कंपनी देता अगर है तो वो भी हम कैंसिल करेंगे बीपी को हम क्रेडिट डेबिट कर देंगे और बीआर को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे bills payable account debit to bill receivable account point आ रहा है समझ में ठीक है उसके बाद आता है cancellation of the inter company loan अगर आपस में एक दूसरी कंपनी ने एक दूसरी को लोन दिया है तो उस लोन को भी कैंसिल करेंगे loan payable account debit to loan receivable account इस तरीके से हम जितनी भी आपसी कंपनी देयताएं होती हैं उन सभी को आपस में कैंसिल करते हैं रद्द करते हैं दोनों चीज़ों को आपस में ऐड करके और उनमें से वो चीज़ें लेस कर दी जाती है जैसे डेटर हैं दोनों कंपनियों के ऐड करेंगे उसमें से आपसी कंपनी देता वो लेस कर दी जाएगी सेम इसी तरीके से क्रेडिटर जितने भी हैं उनको आपस में ऐड करेंगे और जितनी भी आपसी कंपनी देता होगी वो लेस कर दी जाएगी ठीक है उसके बाद इंटर कंपनी स्टॉक का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जितना सामान बिक चुका है वो सही है लेकिन जो सामान नहीं बिका है उसमें से अनरिलीज प्रॉफिट दोनों कंपनियों के खातों में से हम लेस करेंगे इसके लिए हम एंट्री करेंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट एक तरफ तो स्टॉक में से उतनी पूंजी कम हो जाएगी और दूसरी तरफ लाभों में से वो पूंजी कम हो जाएगी स्टॉक में केवल और केवल लागत मूल्य हम शो करेंगे और प्रॉफिट में भी हमारी उतनी प्रॉफिट जो होंगे वो कम हो जाएंगी क्योंकि आगे फ्यूचर में वो प्रॉफिट नहीं होने वाले हैं रीज़न ये है कि दोनों कंपनियां एक हो गई तो सामान बेचेगी कौन सामान बेच नहीं बिकेगा तो उस कंडीशन में तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे जो भी अनरिलीज प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाएगा ठीक है अगर इसके विपरीत ये कहता है in case of the amalgamation is in the nature of purchase अगर परचेज की नेचर का है ये ऊपर वाला मर्जर की स्थिति में था मर्जर की स्थिति में हम जनरल रिजर्व या सरप्लस दिखाते हैं और परचेज की नेचर में हम गुडविल के अगेंस्ट उस चीज को राइट ऑफ करेंगे goodwill account debit to stock account यहाँ तक ठीक है उसके बाद आता है good sold by purchasing company अगर ऐसा सामान परचेजिंग कंपनी के द्वारा बेचा जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे it may also be possible that the stock of vendor company might include some good sold by the purchasing company purchasing company के द्वारा भी ऐसा सामान बेचा जा सकता है उस कंडीशन में on observation the stock of vendor company became the stock of the purchasing company vendor company का स्टॉक था जो कंपनी एक तरीके से अमेजमेंट कर रही है उस कंपनी का जो स्टॉक था वो परचेजिंग कंपनी का स्टॉक बन जाएगा और hence the stock required the purchasing company would be at the sales price and there will be unreleased profit including in the stock जो बात हमने ऊपर कही है कि अनरिलीज प्रॉफिट जो होगा वो हमारा स्टॉक में हो सकता है स्टॉक को उसमें से स्टॉक प्राइस में से जो अनरिलीज प्रॉफिट है उसको लेस कर दिया जाएगा और लागत मूल्य के ऊपर उसको शो करोगे यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत है पूछ सकते हो उसके बाद न्यूमेरिकल में स्टार्ट कर रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा सर ये वाला अनरियलाइज प्रॉफिट वाला जी अनरियलाइज प्रॉफिट का जो क्वेश्चन करोगे न्यूमेरिकल करोगे उससे अच्छे से समझ में आएगा ये कहता है कि स्टॉक में जो हमारे पास ऐसा प्रॉफिट पड़ा है जो अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है प्राप्त नहीं किया है तो इसका मतलब फ्यूचर में हो सकता है वो प्राप्त हो या ना हो कि दोनों कंपनियां मिलके एक होने वाली हैं तो उस कंडीशन में अनरिलीज प्रॉफिट जो होगा वो स्टॉक के मूल्य में से लेस कर दिया जाएगा और स्टॉक को केवल और केवल लागत मूल्य के ऊपर दिखाया जाएगा पॉइंट आया समझ में तो आपकी आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर दोनों कंपनियों की कट कट के आ रही है yes sir hello yes sir cut cut के आ रही है आपकी आवाज़ भाई नेटवर्क इश्यू हो सकता है अदरवाइज ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसमें मैंने आवाज़ एक तरीके से मैं तो वैसे भी सिस्टम के ऊपर ही अपनी सारी जो है वो सेट कर रखा है अब तो ठीक आ रही है हेलो हाँ? अब तो ठीक आ रही है भाई नेटवर्क इश्यू है नेटवर्क ठीक आ रही है नेटवर्क कमजोर है आज थोड़ा हाँ, तो ये कहता है कि balance sheet of A limited as on thirty first March two thousand fourteen equity and liabilities दी हुई है हमारे पास आठ लाख रुपए आई थिंक आठ लाख रुपए की है आठ लाख रुपए की और रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं हमारे पास जनरल रिजर्व है अस्सी हज़ार रुपये का टेन परसेंट डिवेंचर हमारे पास चार लाख रुपए के लोन फ्रॉम ए देखिए आपसी कंपनी देता के रूप में है लोन फ्रॉम ए कंपनी एक लाख साठ हज़ार रुपये का जो जो पॉइंट हमारे नोटिफाइड करने के लायक हैं नोटिस करने की योग्य है मैं साथ साथ आपको नोटिस करवाता जाऊंगा आपसी कंपनी देवता के रूप में यहाँ पे लोन हमारे पास आया है एक लाख साठ हज़ार रुपये का सैलरी क्रेडिटर है तीन लाख बीस हज़ार रुपये की गुडविल दे रखी है एक लाख तीस हज़ार रुपये की मशीनरी दे रखी है छः लाख चालीस हज़ार रुपये की बिल्डिंग तीन लाख चालीस हज़ार रुपये की स्टॉक हमारे पास दो लाख बीस हज़ार रुपये का डेटर हमारे पास दिए हुए हैं दो लाख साठ हज़ार रुपये के और बैंक बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है एक लाख छत्तीस हज़ार रुपये का इसके बाद मिसक्लेस एक्सपेंसिस दे रखे हैं चौंतीस हज़ार रुपए के नीचे कहता है B limited agree to A limited on the following term and condition नीचे कुछ कंडीशन लिखी ऊपर बी कंपनी जो वो ए कंपनी को लेने के लिए तैयार हो जाती है तो पहली कंडीशन देता है B limited would take over all assets would take over all assets except bank balance bank balance को छोड़कर सभी संपत्तियां लेने के लिए तैयार हो गई है तो बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करेंगे at their book value less ten percent book value में से टेन परसेंट लेस करके किसकी नेचर का है किसकी नेचर का है परचेज की नेचर का है कि मर्जर की नेचर का है students please tell me purchase की नेचर का है हाँ परचेज की नेचर का है क्योंकि बुक वैल्यू के ऊपर संपत्तियां नहीं ली गई हैं उनमें से टेन परसेंट लेस करके हमने संपत्तियों को लिया है तो उस कंडीशन में ये हमारा किसकी नेचर का माना जाएगा परचेज की नेचर माना जाएगा अब ये कहता है goodwill will be valued at rate two lakh sixteen thousand goodwill जो वो रिवेल्यू की गई है दो लाख सोलह हजार रुपए के ऊपर उसके बाद bill limited is also take over sundry creditors at the book value केवल और केवल क्रेडिटर्स देखिए यहाँ पे क्या कहा गया केवल और केवल क्रेडिटर्स को लिया है बुक वैल्यू के ऊपर the purchase consideration is to be paid in in cash to the extent of rate six lakh and the balance in fully paid equity share of rate hundred each at rate one twenty five per share ये कहता है कि छह हज़ार रुपये तो हमने एट ए टाइम कैश में पे कर दिया सॉरी छह लाख छह लाख रुपए तो हमने एट ए टाइम कैश में पे कर दिया और जो बची हुई वैल्यू थी उसके बदले में सौ रुपए वाले शेयर हमने इश्यू किए हैं जो कि एक सौ पच्चीस रुपए में दिया गया है सौ रुपए वाला शेयर एक सौ पच्चीस रुपए में दिया गया है परचेज कंसिडरेशन के रूप में ये कहता था liquidation expenses amounting to rate सोलह हजार B limited sold to thirty first March two thousand fourteen goods costing rate है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इकतीस मार्च दो हजार चौदह से पहले एक लाख बीस हजार रुपए का सामान ए लिमिटेड को बेचा जाता है बी लिमिटेड के द्वारा किसके कितने मूल्य में for rate one sixty thousand एक लाख साठ हजार रुपये में एक लाख बीस हजार रुपये का माल कितने रुपए में बेचा जाता है एक लाख साठ हजार रुपये में बेचा जाता है rate one lakh worth of goods are still in the stock एक लाख रुपए लागत मूल्य का मान वर्थ ऑफ द गुड्स यहाँ पे ये चीजें जो नोटिस करने लायक हैं कि एक लाख रुपए का सामान अभी भी हमारे पास ए लिमिटेड के पास स्टॉक में पड़ा है उसमें से on thirty first March two thousand fourteen creditors of A limited include rate forty thousand still due to B limited जो भी ए लिमिटेड के क्रेडिटर्स हैं देनदार हैं उनमें से चालीस हजार रुपये हमें किसको पे करने हैं बी लिमिटेड को पे करने हैं चालीस हजार रुपये हमें किसको पे करने हैं बी लिमिटेड को पे करने हैं show the necessary ledger account to close the books of A limited and prepare the balance sheet of B limited as at April first 2014 after the take over take over के बाद जो भी हमारी एक तरीके से बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट को हमें शो करना है और जितने भी लेजर अकाउंट है वो लेजर अकाउंट इसके संबंध में हमें तैयार करने है सबसे पहले बारी आती है परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने की परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट जब करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी एसेट कितनी है और उसमें से लाइब्रेरीज कितनी दी गई गुडविल को एक बार छोड़ दीजिए मशीनरी की जब हम बात करते हैं गुडविल जो है वो किस मूल्य के ऊपर ली गई है दो लाख सोलह हजार रुपये के मूल्य के ऊपर ली गई है तो गुडविल दो लाख सोलह हजार रुपये मशीनरी हमारी देखा रखी है छह लाख चालीस हजार रुपये की इसमें से दस परसेंट लेस करेंगे चौसठ हजार रुपये लेस करोगे तो ये हमारे यहाँ बचेगा पांच लाख छिहत्तर हजार रुपए की सेम इसी तरीके से बिल्डिंग जो है वो हमारी तीन लाख चालीस हजार रुपये की दिखा रखी है चौतीस हजार रुपये लेस करोगे तीन लाख छह हजार रुपये की हमारी बिल्डिंग बच जाएगी स्टॉक जो है वो हमारा पास हमारे पास है दो लाख बीस हजार रुपये का दो लाख बीस हजार रुपये में से टेन परसेंट लेस कीजिए बत्तीस हजार रुपये हमने लेस किए ये हमारे पास सॉरी दो लाख बीस हजार रुपये का है बाईस हजार रुपये लेस की ये हमारे पास बचेगा एक लाख अट्ठानवे हजार रुपए का उसके बाद आता है डेटर दो लाख साठ हजार रुपये की दिखा रखे हैं छब्बीस हजार रुपये हमने लेस की ये हमारे पास बचेंगे दो लाख चौंतीस हजार रुपये के टोटल जो हमारी एसेस्ट रही यहाँ तक वो हमारे पास बढ़ेंगी पंद्रह लाख तीस हजार रुपये की इसमें से क्रेडिटर जो हम वो तीन लाख बीस हजार रुपये के हमने लेस कर दिए तीन लाख बीस हजार रुपये के लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो हमारे पास आएगी एक तरीके से बारह लाख दस हजार बारह लाख दस हजार रुपये की अमाउंट जो होगी वो हमारी एक तरीके से यहाँ परचेज कंसिडरेशन के रूप में कंसिडर करके करेंगे लेकिन उसमें से जो भी आउटसाइडर एक्सपेंसेस हैं जैसे हमारे रिस्कलेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उनको हम लेस करेंगे या आपसी कंपनी देता है उनको हम लेस करेंगे परचेज कंसिडरेशन आ गया हमारे पास बारह लाख है दस हज़ार रुपये का बैंक बैलेंस हमारे पास है एक तरीके से छः लाख रुपए का और इसमें से सॉरी बारह लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन आया इसमें ये कहता है कि छह लाख रुपए हमने इंस्टेंट पे कर दिए नगद पे किए बाकी अमाउंट कितनी बचेगी छह लाख दस हज़ार छह लाख दस हज़ार के हम क्या देंगे शेयर छह लाख दस हज़ार के क्या इशू किए जाएंगे शेयर इशू किए जाएंगे अब शेयर कितने इशू करेंगे छह लाख दस हज़ार भाग में एक सौ पच्चीस प्रत्येक शेयर कितने रुपए का दिया जा रहा है एक सौ पच्चीस रुपये का दिया जा रहा है तो छह लाख दस हज़ार भाग में एक सौ पच्चीस ये अड़तालीस सौ शेयर आ जाएंगे अड़तालीस सौ शेयर हम इशू करेंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है कितने होता है सर छह लाख दस हजार भाग में एक सौ पच्चीस जी हाँ एक सौ पच्चीस अड़तालीस सौ अस्सी आएंगे सर अड़तालीस सौ अस्सी है अड़तालीस सौ अस्सी इक्विटी शेयर आएंगे यस सर हाँ इतने शेयर दिए जाएंगे और टोटल अमाउंट जो होगी वो पे कर दी जाएगी ठीक है उसके बाद आती है रिलाइजेशन अकाउंट की बारी ए लिमिटेड का रिलाइजेशन अकाउंट हम तैयार करेंगे जितनी भी संपत्तियां वो डेबिट साइड में और लाइब्रेटी जो ली गई हैं उनको हम क्रेडिट साइड में normally debenture bank loan from A और सनरी क्रेडिटर्स ये सारी चीज़ें जो होंगी वो क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे जितना भी बैलेंस हमारा रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा दोनों साइड को बैलेंस अप करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा पॉजिटिव या नेगेटिव इक्विटी शेयर होल्डर में हम उसको क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसके बाद बैंक अकाउंट की बारी आती है बैंक अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो दिखाया हुआ अगर है तो ठीक है नहीं तो फिर जो संपत्तियां जितने मूल्य की रिलीज हो रही है वहां से बैंक अकाउंट आप तैयार करोगे by realisation account ten percent debenture जो हैं उनकी हमने पेमेंट की है रिलाइजेशन अकाउंट ए का लोन जो हो वो हमने पे किया है उसके अलावा रिलाइजेशन अकाउंट से एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं सोलह हज़ार रुपए के वो यहाँ दिखाओगे और बैलेंस बी हमारे पास था एक लाख छत्तीस हज़ार रुपए का वो हमने यहाँ इस साइड में दिखा दिया डेबिट साइड में बी लिमिटेड के द्वारा जो हमें पेमेंट रिसीव हो रही है छह लाख रुपए नगद वो हमने डेबिट साइड में शो कर दिए तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आप यहाँ शो करोगे ठीक है डेबिट साइड में जो रिसीविंग है वो क्रेडिट साइड में जितनी भी पेमेंट हमें करनी है वो बैंक अकाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम तैयार करें या इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट तैयार करें तो शेयर होल्डर की डेबिट साइड में जो जो लॉस हैं उनको ट्रांसफर करोगे रिलाइजेशन हमारे बैलेंस शीट में मिसकलेशन एक्सपेंसिस दिखा रहे थे चौंतीस हज़ार रुपये के वो हमने ट्रांसफर कर दिए रिलाइजेशन से जो लॉस आया छिहत्तर हज़ार रुपये का दिस वन ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और इनको बी लिमिटेड से जो शेयर दिए जा रहे हैं जो इनको पेमेंट की जा रही है वास्तव में वो हमने यहाँ डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दी तो equity share in B limited छः लाख दस हज़ार रुपये बैंक के रूप में जो इनको पेमेंट दी गई वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी एक लाख साठ हज़ार रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे यहाँ पे क्रेडिट साइड में आठ लाख रुपये और जनरल रिजर्व जो था जो इनको देना था जो इनको देना है वो क्रेडिट साइड में जो इनको दिया जा रहा है वो डेबिट साइड में ये चीज़ ध्यान रखनी है उसके बाद बी लिमिटेड का खाता हम तैयार करेंगे बी लिमिटेड के द्वारा परचेज कंसिडरेशन के लिए सबसे पहले रिलाइजेशन अकाउंट बारह लाख दस हज़ार रुपये का परचेज कंसिडरेशन पे किया जा रहा है इसके बदले में क्या क्या पे हो रहा है छः लाख रुपये नगद पे किए जा रहे हैं और छह लाख दस हज़ार रुपये के इक्विटी शेयर जो वो दिए जा रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंक हम्म, अकाउंट के बाद आता है बेनिफिट के खाते के बाद बैलेंस शीट ही होगी आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहता जी हाँ बैलेंस शीट हमारी है उसके बाद आता है balance sheet of B limited अब बैलेंस शीट में सबसे पहले equity share capital share capital हम दिखाएंगे छः लाख सॉरी चार लाख अट्ठासी हज़ार रुपये क्योंकि हमने 4,880 शेयर जो वो सौ रुपये का एक शेयर जो वो इश्यू किया है तो चार लाख अट्ठासी हज़ार रुपये हमारे share capital reserve and surplus में एक लाख बाईस हज़ार रुपये के हमारे जनरल रिजर्व या जो भी हमारे रिजर्व हैं वो आप दिखाओगे जनरल रिजर्व के रूप में हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया है एक लाख बाईस हज़ार रुपये का वो हमने यहाँ पे शो कर दिया तो ये हमारा छः लाख दस हज़ार रुपये का total regional share holder fund आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास कुछ भी है नहीं करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल हैं अब ट्रेड पेबल में हमें ये देखना है कि दोनों कंपनियों के ऐड करने के बाद आपसी देयता को लेस करने के बाद जो बचेगा वो हमें शो करना है यहाँ पे देखिए ट्रेड पेबल्स में सनरी क्रेडिटर दे रखे थे तीन लाख बीस हजार रुपये के तीन लाख बीस हजार रुपये में से ये कहता था चालीस हजार रुपये आप जो है वो बी के फेवर में है ए के जितने भी क्रेडिटर हैं उनमें से चालीस हजार रुपये बी के फेवर में कहने का बी को मतलब बी को पेमेंट करनी थी वो हमने लेस कर दिए चालीस हजार रुपये बचा क्या दो लाख अस्सी हजार दो लाख अस्सी हजार हमने यहाँ पे दिखा दिए उसके बाद एसेस्ट में नॉन करंट एसेस्ट में हमारे पास फिक्स एसेस्ट है फिक्स एसेस्ट में टेंजिबल एसेस्ट जितनी भी हमारी हैं वो हमने दिखा दी आठ लाख बयासी हज़ार जोड़ के इनमें हमारी मशीनरी और बिल्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल हमारे पास है गुडविल दो लाख सोलह हजार रुपए की है ये हमने शो कर दी इसके अलावा हमारा आता है from revaluation of stock at cost revaluation account से जो हमारा बैलेंस आया वो लॉस हमने यहाँ पे एक तरीके से रहेगा पच्चीस हजार रुपये का वो यहाँ ऐड कर देना है रिवेल्युएशन के जरिए हमारी जो गुडविल नई क्रिएट हुई है पच्चीस हजार रुपए की वो हमें साथ में ऐड करके दिखानी है तो दो लाख इकतालीस हजार रुपए की टोटल गुडविल यहाँ पे आएगी रिवेल्युएशन के जरिए जो गुडविल हमारी आई उसके बाद करंट असेस में इन्वेंट्री है इन्वेंट्री में हमारे पास स्टॉक ध्यान रहे कि इन्वेंट्री में हमारा स्टॉक जो वो एक लाख अठानवे हज़ार रुपये का था इसमें से अनरिलीज प्रॉफिट हमें लेस करना है अब अनरिलीज प्रॉफिट कितना होगा ए कंपनी ने जो सामान परचेज कर रखा था बी से वो एक लाख साठ हजार रुपये का परचेज कर रखा था उसमें लागत मूल्य कितना था एक लाख बीस हजार रुपये का सामान एक लाख साठ हजार रुपये में बेचा गया कहने का मतलब एक लाख बीस हजार रुपये के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ चालीस हजार रुपये अब ये कहता है कि एक लाख रुपये का सामान अभी भी बिना बिका हुआ पड़ा है एक लाख रुपये का सामान अभी भी बिना बिका हुआ पड़ा है तो एक लाख बीस हज़ार रुपये में से एक लाख रुपये का सामान बिना बिका हुआ पड़ा है तो उसके लिए हम प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा पच्चीस हज़ार रुपये प्रॉफिट आएगा उस सामान के ऊपर भाई एक लाख बीस हज़ार के ऊपर सीधा सीधा कितना प्रॉफिट है चालीस हज़ार रुपये का प्रॉफिट है कहने का मतलब एक लाख साठ हज़ार रुपये का जो सामान था उसमें चालीस हज़ार रुपये प्रॉफिट है अब एक लाख रुपए का अगर सामान है तो उसमें कितना प्रॉफिट रहे हमने हमारा आ जाएगा पच्चीस हजार रुपये का प्रॉफिट आएगा ये हमें लेस कर देना है अनरिलीज प्रॉफिट के रूप में ये हमारा बनेगा एक लाख तिहत्तर हजार रुपये का टोटल बैलेंस होगा वो स्टॉक के रूप में यहाँ पे दिखाया जाएगा दोबारा बताना सर एक बार आपकी आवाज नहीं आती है बीच कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से अनरिलीज प्रॉफिट जो वो हमें लेस करना है अब ये कहता है कि बी के द्वारा एक लाख साठ हजार रुपये का सामान जो है वो ए को बेचा गया जिसका लागत मूल्य कितना था एक लाख बीस हजार रुपये था ठीक है सर पॉइंट आया समझ में एक लाख साठ हजार का माल बेचा गया है जिसका लागत मूल्य एक लाख बीस हजार रूपए था प्रॉफिट कितना हाँ हो गया एक लाख बीस हजार साढ़े हजार रूपए का प्रॉफिट हो गया अभी हम्म। ये निकालना है कि एक लाख रुपए का जो सामान बिना बेका हुआ पड़ा है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है ओके सर ठीक है अब ये से एक लाख साठ हजार रुपए के ऊपर प्रॉफिट चालीस हजार हाँ एक लाख साठ हजार रुपए के ऊपर प्रॉफिट कितना है चालीस हजार है जी चालीस हजार एक रुपए के ऊपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा चालीस हजार भाग में एक लाख है साठ हजार और एक लाख के ऊपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा गुणा में एक लाख पच्चीस हजार एक लाख पच्चीस हजार आ गया जी पच्चीस हजार आ गया पच्चीस हाँ हजार रूपए के प्रॉफिट को हमें लेस कर देना है ओके सर ठीक है ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से पच्चीस हजार रूपए आप लेस करोगे तो जो अमाउंट आएगी एक लाख तिहत्तर हजार रूपए वो स्टॉक के रूप में यहाँ पे आपके सामने दिखाई गई है ठीक है कर्षा दिखाई दे रहा है हिलते हुए हाँ, हाँ, हाँ तो ये एक लाख तिहत्तर हजार रुपए जो है वो हमें यहाँ स्टॉक के रूप में शो करने उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड रिसीवेबल जिस तरीके से आपको क्रेडिटर के बारे में बताया था ट्रेड पेबल के बारे में बताया था करंट लाइब्रेटीज के बारे में बताया था सेम उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल भी आप दिखाओगे ट्रेड रिसीवेबल में से भी हमें म्यूचुअल देता लेस करनी है ध्यान रहे ट्रेड रिसीवेबल में से भी म्यूचुअल देता रेस करनी है डेटर हमारे पास थे दो लाख चौतीस हजार रूपए के ओके सर उसमें से चालीस हजार रुपये ये कहता था कि बी जो है वो चालीस हजार रुपये का डेटर एक तरीके से सॉरी क्रेडिटर है ए का क्या है यस सर क्रेडिटर है क्रेडिटर है तो चालीस हजार रुपये हमने उसको म्यूचुअल देता दिया जो अमाउंट बची एक लाख चौरानवे हजार रूपए वो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में शो कर दिया यहां तक किसी का कोई डाउट है आठ के क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो मेन पॉइंट यही है कि जो भी आपसी कंपनी देता है होती हैं उनको हमें कैंसिल करना होता है डेटर के रूप में कोई देता है बिल्स पेबल के रूप में कोई देता है या लोन के रूप में कोई देता है उसको तो हम कर देंगे कैंसिल और अगर स्टॉक के रूप में कोई देता है तो उसमें से अनरिलीज प्रॉफिट जो होगा वो लेस किया जाएगा बाकी स्टॉक एज इट इज हमें शो करना है सर जो इसकी एक और जनरल एंट्री है स्टॉक की अनरिलीज प्रॉफिट के सारे हाँ हाँ वो बताना चाहिए एक और दोबारा सर वो दो जनरल एंट्री थी मर्जर के केस में परचेज के केस में हाँ जी ये दो जनरल एंट्रिया थी जब हम मर्जर के केस में अगर प्रॉफिट को लेस करते हैं तो नॉर्मली सरप्लस का हमारे पास कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट सर क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम क्या कर देंगे डेबिट डेबिट कर देंगे ठीक है स्टॉक हाँ का नॉर्मली हमारे पास कौन सा बैलेंस होता है डेबिट डेबिट डेबिट उसको अगर कम करना हो तो क्रेडिट कर देंगे क्रेडिट कर देंगे तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनी सरप्लस अकाउंट डेबिट या general reserve account debit surplus account debit या general reserve account debit to stock account stock account ठीक है अब दूसरी कंडीशन देखिए परचेज की नेचर का है तो वहां पे किसी भी तरह का जनरल रिजर्व या सरप्लस हम शो नहीं करते वहां पे क्या दिखाते हैं या तो कैपिटल रिजर्व होता है या फिर हमारी क्या होती है गुडविल होती है गुडविल होती है सर दो ही चीजें होती हैं या तो कैपिटल रिजर्व होता है या फिर क्या होती है गुडविल होती, होती है अब इस स्थिति में हम गुडविल से उस चीज को राइट ऑफ करेंगे यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि परचेज की नेचर का अगर है तो गुडविल से उस चीज को राइट ऑफ किया जाएगा goodwill account debit to stock account sir हम इसको कैपिटल रिजर्व से कब राइट ऑफ करते हैं स्टॉक को किस कंडीशन में करते हैं जी करेंगे कैपिटल नेचर का थोड़ी है नहीं सर फिर भी मतलब एक ब्रश जैसे जी यहाँ पे बॉस की बुक पड़ी है जैसे कि उसमें दिखा रखा था जी ऐसा तो मेरे सामने कभी नहीं आया चीज वही आ जाती मतलब है यहाँ अगर हमारे पास गुडविल नहीं है तो कैपिटल जीरो से भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं ठीक है सर ठीक है अगर स्टॉक हाँ हमारे पास बैलेंस शीट में दोनों चीजें दिखाई हुई है गुडविल भी दिखाई हुई है कैपिटल जीरो भी दिखाया हुआ है तो कैपिटल इजरो से राइट ऑफ करोगे तो भी वही चीज आएगी और गुडविल से राइट ऑफ करोगे तो भी वही चीज आएगी क्योंकि अल्टीमेटली एक कंपनी में दोनों चीजें नहीं हो सकती गुडविल भी नहीं गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते अगर गुडविल हमारे पास है तो उसको कैपिटल रिजर्व से हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा तो पहले तो हमने क्या किया है स्टॉक को गुडविल में ट्रांसफर किया है और गुडविल को फिर हम क्या कर देंगे कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे वहां पे हमारी क्या एंट्री हो जाएगी capital reserve account debit to goodwill account ठीक है सर ठीक है तो नॉर्मली गुडविल को डेबिट करेंगे और स्टॉक को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे ये जर्नल एंट्री इसके संबंध में रहेगी और किसी का कोई भी डाउट है पूछ सकते हो किसी का कोई भी डाउट अगर है तो पूछ सकते हो वीडियो जो होगी वो कल शाम तक आपको अपलोड हुई मिल जाएगी